बीटीएस लाइव प्रेजेंट पवन तने संकट हरण मंगल मुहूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य आलौट के आजा हनुमान जरा लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते